¡Ye! Por fin yo llegué a mi casa. Yes. Hace mucho tiempo que no regresé a mi casa, casi más o menos dos meses. Dos meses es mucho, pero bueno. <laughs> yo anteriormente yo trataba de regresar a mi casa cada mes, pero últimamente he estado bastante ocupado haciendo mi propia cosa, así que no podía regresar a mi casa visitando a mis amigos, mi familia, pero por fin, por fin, para pasar el nuevo año, yo regresé a mi casa. Estoy muy emocionado, muy muy feliz. Yo vivía en mi ciudad Tejan desde pequeño hasta toda la vida mía. Yo tengo un gran sentimiento a mi ciudad. Me gusta mucho estar por acá porque mis amigos, mi familia, mis lugares favoritos, la comida local, y todo. Por eso durante mi tiempo en mi ciudad me gustaría aprovechar a visitar más lugares, encontrarme con mis amigos, pasar más con mi familia. Pero lo que pasa es que el caso de mi familia es un poquito especial porque todo está viviendo en los lugares diferentes mi hermana en este momento está viviendo en otro país y mi mamá está acá, yo vivo en Seúl, pero entre nosotros siempre tratamos de juntarnos y pasar más tiempo juntos. No importa que sea, la familia es lo más importante en mi vida. Seguro que para ustedes también la familia es muy importante, lo más importante en su vida, ¿cierto? Por eso me gustaría aprovechar pasar más con mi familia, pero una cosa, tristemente mi familia está siempre ocupada. En este momento mis papás están afuera, están muy ocupadas haciendo sus cosas y eh, tengo que planear qué voy a hacer el día de hoy porque ahorita estoy acá en mi casa solo. Yo soy una persona que siempre pasa por sí mismo y eso no me molesta mucho porque desde pequeño nunca yo tenía un amigo ya no quiero quedarme en mi casa más porque yo quiero aprovechar a hacer más cosas en mi ciudad. El día de hoy yo voy a encontrarme con mis amigos, visitar mis lugares favoritos y también yo quiero aprovechar a mostrar a ustedes cómo es mi ciudad Daejeon. Daejeon es una ciudad bastante grande, Así que no creo que sea posible mostrar a ustedes todos los lugares en Daejeon, pero yo lo trato el máximo. Ya no tengo mucho tiempo ahora, vamos a ver cómo es mi ciudad Daejeon. say Estoy acá con mi familia esperando el sol subiendo, pero no sale todavía. Ah, por fin está saliendo el sol, qué lindo. Mis amigos todos, prospero el nuevo año. Que les vaya muy bien en este año. Bueno amigos, estoy en camino al gimnasio para hacer ejercicio desde el primer día del 2019 tengo que hacer ejercicio, muy, es muy importante, porque en este año me gustaría engordarme, no, o sea, agrandarme. Bueno, vamos. Estamos acá en el gimnasio, hay que hacer ejercicio duro. Al final, ya llegó el tiempo para regresar a Seúl. He estado acá en mi casa por tres días, pero fue muy espectacular tenía muy buen tiempo con mi familia, visitando a unos lugares y encontrarme con mis amigos. Yo he pasado muy buen tiempo acá en mi ciudad, gracias a Dios. Espero que ustedes también hayan tenido muy buen tiempo con su familia. Prospero el año nuevo 2019. Que tengan mucho éxito. Más de todo, lo más importante es la salud. Así que cuídense mucho. Empezamos este año con mucha fuerza. Seguro que nosotros podemos completar todo lo que hemos planeado por este año. Vamos a hacer con mucha fuerza. <laughs> bueno, muchísimas gracias otra vez por volver a mi canal. Les espero en el nuevo video. ¿Vale? Adiós. año